Lo más importante es la terminación, diseños. Con los tejidos siempre manejamos muchos diseños precolombinos y de las comunidades, porque en cada tejido se habla y se muestra de, lo, de dónde venimos, de nuestros orígenes. En el Chocó hay muchos indígenas donde no consiguen las chaquiras han llegado acá a la ciudad, han llegado acá al cabildo, entonces ellos le preguntan a uno, ¿me puede enseñar? Entonces uno está compartiendo como esos saberes con ellos y aquí editamos talleres también con los mismos compañeros indígenas. Con Artesanías de Colombia estoy desde el 2010. He recibido capacitaciones, muchas orientaciones, los profesores que llegan saben mucho y le dan muchas, muchas ideas para uno cambiar como de de diseños, terminado, de cómo eh, sobre el costo, todo eso lo, le agradezco mucho a ellos porque me han enseñado bastante.